Ciao! Allora, oggi vi voglio parlare di questo correttore che è super parlato, super chiacchierato e quindi l'ho voluto provare. Si tratta del Maybelline eh, Instant Anti-Age eh, Correttore Trattamento. Mm, dice che contiene bacche di goji, vabbè. E questo, quello insomma fatto con la spugnettina e si manda sul correttore tirandolo su come vedete io l'ho proprio finito finito finito quindi posso dirvi qualcosa ne ho sentito parlare davvero benissimo come correttore anti-occhiaie, anti-borse, anche per un ritocco comunque molto molto luminoso non mi è piaciuto sinceramente più di tanto ha una copertura abbastanza bassa è vero è facile da applicare è molto confortevole, non va a spostarsi, anche se è meglio applicarlo e poi fissarlo con la cipria, ma comunque sia non, eh, non mi ha entusiasmato. È vero che fa il suo lavoro, questo assolutamente, ma ha un prezzo che mi sembra un po' elevato per quello che fa, perché comunque un correttore, sì, è illuminante, leggermente illuminante, però eh, per coprire bene borsa e occhiaia abbiamo bisogno di un altro correttore, un po' più scuro quindi questo è una base per correttore non, è, non mi piace altra cosa questo sistema di far salire il prodotto qui e non ti permette di far eh, uscire tutto, tutto il prodotto quindi questa parte finale non andrebbe sprecata quindi ho proprio smontato il barattolino per riuscire a prenderlo tutto e ci sono riuscita perché qui non si spreca niente allora Cosa dire in conclusione? Per le mie occhiaie assolutamente non va bene, è, ehm, è blando, ci vuole anche qualcos'altro, quindi va bene per chi ha poche occhiaie, poche borse da coprire, oppure per un trucco da tutti i giorni, questo sì, però se le avete molto marcate o molto scure eh, ci vuole un qualcosa di più scuro prima e poi dopo questo che vada un attimo a, eh, eh, come si dice, armonizzare il volto ed è omogenizza il colore ok quindi io questo mm, ve lo consiglio con riserve e spero di esservi stata utile fatemi sapere se l'avete provato e come siete trovate se vi piacciono le mie recensioni iscrivetevi al canale e mettetemi un like così non perdete neanche le prossime recensioni di beauty ciao ciao